Sini serapan, jalan pun selesai. mukati kuti tisawana nemaprofitis akawanda pasicustome yakauya muno mukati ichawana chinhu ichocho chichiita 5 dollars saka paanozobuda panze achiona chinzi dhollar hatina chatinozombona achatodzoki munyaya obva atoenda dambudziko ratinosangana naro isusu semazenda nderekuti patinotengesera hapa gumidzo mashops evanhu pamashops evanhu saka nyaya inoitika ndeyekuti varidzi vemashops vanouya vachitidzinga patinotengesera pacho kana kuti vanoenda vonotaura nekanzuro youya yakanzuro yotidzinga iri kanzuro uyezve kuoma kwakaita zvinhu iko zvino hapana zvimwe zvatinogona kuita mabasa hakuna saka tinoora zvinotikoti tirambe tichingodzoka zvemustreet kunotengesa we got a, eh, a macro problem what is going to happen to those vendors kikuma must eke out, they must eke out a living, must try to balance a working relationship. The attempt to put them, to locate them to trading zones uh, failed because there were no footprints. People were not following them to Coca-Cola, to places like that. They were not coming to shop there. So they've come back into the city, into the city center, where the, where the market was. Our best bet has been can we find ways of coexisting with them until the economy sorts itself out.